Cześć, ja jestem Marlos. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za ponad 1700 subskrypcji na moim kanale. Jest to naprawdę bardzo dużo jak na mój kanał. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to z tej okazji i też przez to, że pisaliście mi na Facebooku, pisaliście mi na YouTubie w komentarzach czy zrobię jeszcze kiedyś Minecrafta na modach, czy będzie serwer. Robię wam ankietę. W prawym górnym rogu, czy jesteście z telefonu, czy jesteście z komputera, kliknijcie w takie i i zagłosujcie, czy jesteście za, czy jesteście przeciw. Jeżeli będzie e, sporo głosów, e, że jesteście za, zrobimy w lipcu nowy serwer na nowych modach, nowa paczka, wszystko będzie e, perfekcyjne. Napiszcie w komentarzu tylko, czy podoba wam się pomysł, czy chcielibyście taki serwer. Jeżeli tak, no to jaki typ serwera, możecie tam napisać jeszcze jakie mody chcecie. Jeżeli Wam się pomysł podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawcie subskrypcję i udostępnijcie dalej. Czym nas więcej, tym na pewno będzie weselej. Trzymajcie się, cześć!